have them. Both wear um, the vanilla uniform. अरे भाई भाई समझ के बोल रहे हैं बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो प्लीज भाई मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों दिल से लगता है भाई आप समझ ही सकते होंगे मैंने आज तक किसी को नहीं गलत कमेंट नहीं किया भाई प्लीज प्लीज भाई मेरे दोस्त हो सब मेरे दोस्त हो प्लीज प्लीज